зүйл толбот улс задраа унс учраас ашгүй тэнгэр бурхны явлаар Монголд арчилсан хувьсгал энэ бол хувьсгал мөн яг тэр цаг үеийг далимдуулж тийм тэгэхээр хувьсгалыг нэгч хүний хамраас цус гарахгүйгээр хийж болдгиймээ гэдгийг түүхэнд бас монголчууд харуулсан. Энэ бол одоо бас түүхэн гавья. Ер нь л ихэнхдээ дандаа энэ түүх бусад орны түүхүүдээс харахад энэ авторитар дэглэмээс юм коммунизмаас юм да тий. Социализм коммунизмаас ингээд арчсан руу шилжихтэй дандаа тэнд юм арчсан хувьсгалууд ер нь юм цусаасаар уулсан дайн тулаан баг иргэний дайн хүртэл тулж исэн тийм одоо тохиолдлууд бас байдаг. За тийм энэ бол одоо азар одоо руминд бол жишээ нь маш одоо ихэнх цэгээр шилцсэн шүү дээ. Санаж байгаа бол Чавшевский гэдэг те их нэртэй хамт ингээд зүгээр ингээд хан дээр зогсоож байгаа. Тийм. Шүршээл удаал гарсан шүү дээ. Тэгээ нөгөө засгал солигдож ирсэн, хувьсгал гарсан. Хамт ингээд зүгээр хам зогсож байгаа аваачаад бүгдийн бүгд хоо бодож байгаа шиг бодож хайл тээ. Тэгээ ийм аюултай хүртэл одоо шилжилтүүд болсон байдаг. Тэгээд би бас нөгөө Жамбын мөнх утгаг энд онцолж харах хэрэгтэй гэдгийг. А одоо миний төгс Монгол Улсын их сургууль эдийн засгийн сургуульд бас захирлын багшийн нэжсэн юм мундаг сэхэтэн хүн маш өндөр болсон л да. Эрдэмтэн хүн. Энэ хүн чи өөрөө 1974 оноос ерөнхий сайд хийж эхэлсэн байдаг. 84 он хүртэл. За 84 оноос бол мань хүн ерөнхий наримчгийн дарга Монголаар төвсгэлтаны. Улс төрийн төвчөний урлаг улс төрийн төвчөний одоо дарга. Буюу ардын их хурлын төлөөшд даргач. Ингээд баахан албан шалгууд байдаг юм аа нэгдсэн. За үндсэндээ л одоо яг тухайн үед ингээд сэтэн малгай гэл албан шалгаас нь буулгаад оролцож байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. За ингээд э, Жамбын Батмунхгайн э, тухай бид тэр э, Непкогоос гаргасан ингээд сонирхолтой түүхэн баримт ном уншижсэн. Та нар бас аавал уншаад үзээрэй намайг ба. За тэн дээр мань хүний одоо тэр тухайн улс төрийн төвчөг огцруулах үед яг болж исэн процесс гарч сувсалаараа тий ингээ залуучууд өсгөлэн зарлаа чагсаад ингээ тэр үед бас энэ одоо хэл олон үйл явдал болсон байдаг л да. Тэгээд тэнд нэг юм сонирхолтой дуртагтал байдаг. Яг тэр нэг соцентерны одоо нөгөө бүх социалист орнуудын дээр олон улсын чуулга уулзалт юм да. Тэн дээр маань хүн очсон байж байхдаа тэр одоо Румыны нөгөө төрийн тэр хүнтэй мэдээж танилцсан байж дараа социалист нөхдүүдтэй ингээд социалист орны ахын дүүсчлүү ахын дүүсийн үйлчлээ нэг нийтлжүүлэн тиймэрхүү байсан шүү дээ. Тэгж яхад Герман гэдэг үлээ. За би одоо яг нөгөө нэг нэгэн дээр уншиж сууж суучлаа. Жохон байшлын нам туршиж магадгүй шүү. Гэтэ би герман чигэл санаад бай. Зүүн герман байлгүй. Зүүн герман байна уу барыг. Тийм. Тийм. Нөгөө жагсаал болдог. Аа. Тэр хоёр нэгдэх гээл. Тийм, нэгдэх гээл жагсаал болдог. Тэгээд мань хүн сонхоор харсан би. Аа. Тэгээ харсан чи ингээд тэнд нэг жагсаал болол тэнцээшин тэгээ нөгөө жагсаалыг даах гал хүчээр одоо нөгөө цагдаа нарыг явуулаад мөргөлдөөн болоод ингээл тэгээ баримжлаад бүр амар л юм цус нүчэндээ ойлдод бол ингээл амар юм болж исэн. Тэгээд тэр үеэр маань хүн ерөөхдөө толгойд нь юу болсон гэхээр за ер нь л энэ социализм бол явахгүй болсон юм байна. Тэгээд э, хэрвээ одоо магадгүй Монголд бас ингэ ер нь л тэр үеч чинь бас Монголд тиймэрхүү яриа нь гараал хэлсэн юм шиг байна. Жохон суурин ингээл тий тавигдаа тий ингээд одоо нөгөө тэр үеийн л тэр э, 1989 онд ч хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын тухай ойлголтыг анх 89 онд мэдээлэл нь авсан байна. Тэгээд тэр мэдэж эхэлж ирсэн юм шүү дээ. Тэр түгээмэл тунхаглал чинь дэлхийн 2 дугаар дайны дараа нэг зүүн хэсэг байгуулга байгуулагдаа. Өөрөөсөө хамтдаа сууж байгаад одоо 32 э, улсын саналаар болов үү те хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг гаргасан байдаг. 17 зүйл загламэл тий зарчмыг гаргаад бүхний тэрэ дайнд хийгээ дааж мөрдөө гэж. Тэгэд үржээ тэр үед гарцсан байсан юм бид нар 89 он шиг мэдчих чинь. Тэгэхээр ингээд хаалттай л нэг байсан байгаа шүү дээ. Тий. За тэгээд э, тэр имийг харсан учраас мань хүн бас нөгөө шийдвэр улс төрийн төвчөг огцор бүрэн бүрэлдэхүүн огцорлох шийдвэр гаргахтаа өрөөсөө хүч хэрглэж болохгүй. Залуучуудын эсрэг тэр зэвсэгт мөргөлдөөний гаргаж болохгүй. Монгол бол тайван замаар шилжих ёстой гэдэг тэр шийдвэрийг гаргасан байна. Тэгэхээр мэдээж энэ бол түүхэн шийдвэр. Тэгэхээр энэ энийг бол бид нар бас яг түүхийг түүхээр нь баримттайгаар нь үнэлж хүндэтгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тийм ч учраас би бол Жамбын Батмөхбаг бол маш их хүндэтгдэг. Үнэхээр тэр үед бол маш түүхэн чухал шийдвэр гэдэг чинь яг төр их барьж исэн байгууллага толгойж исэн хүн шүү дээ тийм ээ. За ийм байгаа. Тэгээд 1992 э, онд бол э, үндсэндээ 90 онд арчилсан хувьсгал тий цагаан морин жил гэдэг ингээд гараад ингээд ардын их хурл гэдэг юм байгуулагдаа төр засгаа дахин ингэж сонгуулийг стажинг хаахуудаа явуулаад олон намын тогтолцоо бүлээн зөвшөөрөөд нэг намын тогтолцооноос татгалзаад төвлөрсөн төлөвөд эдийн засаг гэдэг энэ тогтолцооноос болий зах зээлийн чөлөөт эдийн засаг руу ерөөсөө оръё бүгдийг чөлөөлье үнийг чөлөөлье тийм ээ либералчлие гэдэг энэ одоо зүйл рүү орсон ингээд 1992 онд бол арчилсан хүний эрхийг дээдлсэн хүмүүнлэг иргэний арчилсан нийгмийн цогцлон байгуулахын төлөөх үндсэн хуулиа бид нар дөрөвд удаагаа шинжлэн батлсан байдаг. Аа. Ингээд одоо э, сонсоход ямар гоё сонсогдож байна вэ? Тийм. Тэгэхээр гоё. Одоо тэгээ бүр манай үндсэн үйл чинь бүр эхлэхтэй эхлэлдээр бүр их гоё гарч ирдэг шүү дээ. Одоо манай хүмүүс ер нь бол яг нөгөө юуг нь харах. Одоо жишээ нь ингэж эхэлдэг байхгүй юу? Аа, legal info гэдэг одоо бүх Монголын нөгөө хуулиуд байдаг сайт байгаа шүү дээ. За, Монголын ард түмбид За энд одоо бүр ингээд явж 1992 оны 1-р сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар хотх те Монголын ард түмэд улсынхаа тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлыг баттган бэхжүүлж хүний эрх эрх чөлөө шудраг яс үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дэйдэлж төрт ёс түүх соёлынхоо уламжлалыг нандиннэн өвлөж а хүн төрлөختний энэ их чухал хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн ололтыг хүндэтгэн үзэж их орнуудынхаа хүндлийг хийж байгаа шүү дээ. Бид чинь дэлхийн нэг иргэжүүлэг их орондоо хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг цогцлоон хөгжүүлэхийг эрхэм зорилгоо болгоно гэж. Үүний учир Монгол улсын үндсэн хуулийг даяар олно зарлан тунхаглаж байна гэж ингэж хэлдэг байх нэ. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө энэ хідэн өгүүлбэрт бол манай улс юуг зорихын хаашаа явах юм бэ? Бүгдийг ингээ батраа өгч байж байгаа яг үндэ байна тий. За тэг за ингээд одоо амар сонирхолтой юм бол <laughs> орох гээд энэ би үргээр ярьчмаар төрүүлж ярьчих гад байсан болчихгүй <laughs> тий. За за тэгээд э, за ингээд өдгөөгөөс 30 жилийн өмнө бол бид ингэж тунхаглаж тий а бид нар социализмыг бид нар 70 жил бидрийг ноёрхож удирддаг байсан тэр бид нар утсан хүүхэлдээ болж явсан тэрийг нэрс бид нар байхгүй болгож яг өөрсдөө мэддэг байсан. Өөрсдөө бид нар өөрсдөө мэддэг. Өөрөө өөрсдөө мэддэг цаг үед ингэж гой тунгаглаж гарч ирчээ. Энэ бол бас одоо нөгөө Монголын заяа ихэ гэдэг үг чинь баггүй. Өвдөөч маань буйна ийм дэлхийн 19-т жагсдаг тий. За заримдаа 18 ч гэдэг маш том сая 565 мянган км хавдар хавтгаад өрөвч нутгтай асар их байгалийн баялаг нөөцтэй бид нар бол одоогийн байгаа зөвхөн илэрсэн одоо чи нийт газар нутгийн 24% нь судлагдсан байдаг гэж үздэг шүү дээ геофизикийн хувьд бол тэгэхээр э, үлдсэн хувь нь судлагдаагүй л байгаа. Тэр утгаараа бол энэ онгон зэрлэг байгаа л тийм үү. Э, зарим газар бол хүний ч одоо гар хөрөл хүрээгүй тийм одоо онгон зэрлэг байгаа байсаар байна. Стилийн одоо юу гэдэг нь манай Монголын хөрсөнд өвдөөц маань юу үлдээсийг би таашгүй. Лавл ингээд жоох үүсээ задлаад үзэхэд л ерөөсөө гайхамшигтай ийм газар нутгийг тогтцсон хувьд ч тэр тийм үлдээжээ. Та нар нэг сайхан нэг харсан байх та нэг э, дэлхийн дулаарлж юу нэг сериусын асуудал болж байгаа. Гэхдээ энэ дараа нь ярина зэрэг. Яг тэгэхээр climate change гэдэг хүмүүс бас нэг юм тоохгүй байгаа. Яг үндэ энэ амар том асуудал болсон юм хэлээ шүү. Тэгээд нөгөө нэг э, мянган метр орчим юм да километр гэсэн үү те. Далайн төвшин дээшгээ нэмэгдэхэд ямар улсууд үлдэх вэ гэдэг ингээд Тийм. Харуулсан шүү дээ. Газар зүүн зураг байгааз. Био физик. Тийм. Тэр их сонь болтой та наа хараа. Манайх бол бүр тороохын дээр тоож байгаа. Манайх бүр бүхлээрээ үлдэнжүүлээрээ тоож байгаа. Тийм. Тэгээд их тийм сонирхолтой юм би. За тэгээд яг 92 оны 1 сарын 13 гэхээр чи одоо 22 оны 1 сар бол өнгөрсөн. Одоо 23 оны 1 сар болох чинь үндсэндээ бараг 31 дэх жилээр үгээ орж байна. Тэгэхээр бид нар арчсан үндсэн үлээ баа одоо батлаад арчилсан чөлөөт энэ зах зээлийн тий нийгэм бүхий энэ эрхчлөөд улс болоод 31 ч хичээл рүү орж байна. Хүнээр бол одоо яг 31 нас болж байна. Тэгэхээр одоо эн чинь бол төлөвшлийн эддэм мөн чиг чухал үе дээр ирж байна. За одоо ингээд түүхэн баримтууд их хоржоотой. Яагаад би хоржоотой гэж хэлж байгаа вэ гэхээр давхцлууд их байдаг байхгүй юу? Мөчлөгөөрөө. Аа за цаг хугацааны мөчлөгөөрөө одоо нөгөө эдийн засгийн үүднээс гэсэн ингээд нөгөө тоо баримтуудыг аваад үзэхэд их сонирхолтой давхцлууд байна. За Тэгээд энэ давхцлуудыг жишээ нь одоо ярих юм бол олон юм бий л дээ. За аюу олон юм бодчлаагүй цаг <laughs> яг яг. За энэ дээр одоо би нэг сонирхолтой юм ярих гэж бодож байгаа. 21-р зуунд бүгд ингээд одоо чөлөө зах зээл рүү уус оо гүрэн бүрэн уралдаад ингээд чадах чадгаараа одоо ажил дөрөв дөрөвдүгээр хувьсгалын одоо нөлөөллийг бий болгоод ингээд хөгжлийн төлөө ингээд хөгжингөө оронч төр хөгжиж байгаа. За энэ дэр нэг юм ойлголт хөгжингөө орон гэж үг хэлдэг. Маш өндөр төвшний хөгжилтэй орон хөгжингөө гэдэг. Хөгжиж буй орон гэдэг бол тэр нин ядуу болон ядуу буурай гэсэн статусаас гараад хөгжүүлэг буй хэлдэг. За бүр эдийн засгийн томьёолоор юу гэж тодорхойлдоор юу гэж боддог вэ? Нэг хүн ногдох дотоодын нийтлэгтүүний хэмжээ 4000 доллар давах юм бол ядуу буурай улсаас гардаг байхгүй Аа. Манайх чинь гараад явж байгаа л да. Саяханаас бид нь 10 жилийн өмнөөс нин ядуу буурай орон гэдгээс гараад авчихсан. Би андууг бол 11 онд энэ тоо өөрчлөгдсөн санагдаж байна. Манайх 3900. Гэтэ харамсалтай нь 4000 гэж байгаа гэсэн яг амьдрал дээр бод байдлаараа жоох өөр байдгийн. За яг энэ тоочмоос очиж хаалгадаг гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг одоо нэг 4000 гараад явж байгаа. Бид нар ч нэг ядуу буурай орноос гарчхаар яад өхөр олон улсын нэг донор орнууд улс санхүүгийн тий Э, байгууллагуудаас э, бусалдгүй тусламж авдаг байсан энэ болиулаа. Оо одоо нөхөр чамд харин хөнгөлтөө зээл өгнө гэдэг хэлбэрлээ ордог. Яг жижиг хөгжиж штэ гэдэг. Тэгэхээр яг ер нь бол яг юм зур тухайн зургаар нь тайлбарлавал өнөөдрийн болж байгаа энэ хэрүүл өөрөө энэ бүх тэмцэл бол болох ёстой юм жамаараад болж байгаа гэж би хэлмээр байна. Ягаад тэгэхээр ингээд түүхэн фактуудыг харьцуулаад үзэхэд тийш харагдаад байгаа юм. Жишээ нь э, Солонгосын одоо 20 30 жилийн өмнөх яг нийгмийн байгууллагуудыг харах юм. Жишээ нь манайх 61 оны эдийн засгийн үзүүлэлт бол өмнө солонгосоос манайх илүү байсан. Аа өнөөдөр бол харин хэд дахин ард нь хоцорсон явж байгаа. Энд чинь мэдээж үнийг юм байгуултаас болж байгаа. Тэгэхээр э, одоо жишээ нь солонгостой харьцууллаа гэхэд бол бид нар 20 жилийн хойно явж байна. За Америктай харьцуулахад нэг нэг э, нэлээд хэдэн жилээ ярил их болоо. Гэвч хамгийн сонирхолтой нь Монгол өөрөө э, их тийм онцлогтой арт түмэн улс. Бид арцсангүй бас богино хугацаанд бид нар бас маш их олон үйлчлийг туулж байна. Тийм. Зарим улстай харьцуулахад. Магадгүй заримынх нь одоо 100 жил шахуу 50 жил шахуу туулж байгаа. Энд хүрэхийн тулд 100 жилийг зарцуулж яхад тий. Манайх араас нь зүгээрс өмнө машинтж байгаа. Тий. Тэгэхээр энэ бол бас их том давуу тал гэж ойлгож болно. Тэгэхээр маш хурдтай өөрчлөгдөж байна. Ялангуяа хүмүүсийн сэтгэхгүй хандлага тийм ингээд энэ энэ бүх зүйл бол хурцтай. Яа за яг зөв хэлбэр талаас харахад зарим нэг юм удаан байж магадгүй. Энэ бол тэгэл цэвэр улсын хүсэл зориг бас хамааралтай зүйлүүд их болов. Би бидний сонголтуудаас их болдог шүү. Төрөний нөгөө хэлсэн ямар ард түмэн байна. Яг тийм л тийм л улс одоо буюу тийм л төр байдаг гэж. Тэгэхээр энэ бол бидний толины тусал байхгүй. Бид нар өөрсдөө хараад пупа гэж байгаа. Бид нар тийм л байна гэсэн үг байхгүй чи. Яг үүндээ тийм л. За тэгэхээр одоо энэ 30 жилд ингээд яваад ирлээ. За одоо ингээд энэ тогтолцооны өөрчлөлт, системийн гажууд, системийн өөрчлөлт маш их юм ярьж байна тийм. За энэ дунд одоо хэдүүл энийг гоё жишээг харж агаад за манад яг юу болоод байгааг бас ойлгож болно гэсэн. За тэгээд энэ жишээ бол би Венесуелийн жишээг татаж ярья гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр Венесуел бол 1970-аад оноос эхлээд одоо үед бол маш одоо баян орн байсан. Ер нь бол 1980-90-ад он хүртэл маш их мөнгөтэй ийм орн болж исэн. Яг тэгэхээр нүг тэнд экспортын 96%-ийг нь ерөөсөө газрын тос бүрдүүлж эхэлсэн байна. Одоо том том цаонууд илэрэл. Тинчээч одоо ерөөсөө тэ бай одоо байны баялаг одоо нефтийн баян бүрдэл болж шээ тэ. За ингээд э, мэдээж тэр үед чи яг нөгөө аж үйлдвэржилт гэдэг чинь бол одоо дэлхийд аяар эчимтэй явж байгаа учраас мэдээж тэр бүх тоног төхөөрөмжинд юу хэрэгтэй? Тос маасал одоо тэ бензин шатгүй хэрэгтэй. Тэгээ түүний одоо гол хангын нийлүүлэгчийн том тоглогч нь Венесуэл болж эхэлжээлаа гэж. За тэгэл Венесуелийн тэр хөгжил зэсгэлдэг соёл урлагч бай, нийгмийн тэнцгийн хувьч гэсэн бид нар 90-ад оны ихээр одоо халтар царайд нараа тэгэл одоо киногоор хүртэл манай төрөл Венесуел тэгээс соёлын нөлөөг үзүүлжээлаа шүү дээ. Санаж байгаа бол тийм. Тэр утгаар нь би Венесуелийн шиг заавал татъя гэж бодож байгаа. Өнөөдөр дэлхий дээр коммунизмын үлддэгдэл бүхий нэг цөөхөн идэх орн байна. Солонгос байна, Куб байна, Венесуэл байна. За тэгээд хятад байна. Тэгээ ер нь бол за хятад бол яг өөрийн онцлогтой юм хятад маягийн коммунизм гэж өөрсдөө ярьдаг. Төрөний ясан коммунизм төрч бас баруун зүүн коммунист одоо коммунист гэдэг нэг ялгаа бас байдаг. Жишээ нь одоо төвлөрсөн төлгөөд эдийн засаг гэж барьдаг хэрнээ хятад сонирхолтой нөгөө юугаа чөлөөлөд бизнесийнхаа орчныг чинь чөлөөлж өгдөг гэдэг ч юм ийм ийм яг нь тэр бол ингээ эдийн засгийн шинжилгээ бодлого бол ярих хэрэгтэй асуудал. Тэгэхээр улс төрөөс л жоохон өөр өөр юм бол би тэгэхээр Венесуэл яаж яасан бэ? Тэгэхээр өнөөдөр бол харин тэр одоо баялагаа гахыг хөгжиж байсан Венесуэл гиперинфляц эдийн засгийн хэлээр гиперин зүгээр нэг инфляц биш шүү. Гиперинфляц гэдэг энэ тодорхойлолтод орсон. Би бүр зүгээр сонирхуулаад найз нь хитэн тоо. Одоо шин чи ингээд 1985 оны харж байгаа ч тийм бай. 85 онд 11.3 буюу 11.38% инфляцтай. За манай ч ер нь төстэй. Ер нь одоо манайх чинь инфляц бодоор 14 5 байгаа шүү дээ яг бодит төрснөр яг одоо заримдаа бол ковидын лгээр сайн нэг нэг ордод тоор орсон нэг 7 8 хувь ч гэдэг юм уу тийм ер нь бол нэг орондоо тоонтрол байж ах зүйл байдаг л да гол зорилт нь бол за тэгээд ингээд явж исэн тэгсэн чи ингээд 89 он 84% одоо турк бол жишээ нь 62% инфляцтай аа тэгэхээр өнөөдөр мэл хамгийн өндөр явж байгаа гэхдээ сонирхолтой түүх яагаад ийм аимшигтай хямрал өртөхгүй байна гэхээр үйлдвэрлэгч юм аа үйлдвэрлэл суурилц тэгээд чөлөөт худалдааны бүсийг өөрсдөө бий болгоод өгсөн тий. Тэгээ ерөөс Аз Европын одоо газар зүүн байрлалнуур яг Аз Европыг холбдог. Тал нь Аз руу тал нь Европ орчдөг. Тий. Тэгээд өөрсдөө Европын хятад гэдэг бүр очтой тий. Юу ч колон болгоод нэг клон буюу одоо нөгөө нэг хувлаал ингээл тий. Дуурайлгаал хийгээд ингээд юу ажиг. Тэгэхээр нөгөө нэг тэнцээ чинь үйлдвэрчлэн гэдэг чинь маш их ажлын байр. Тэгээ нөгөө баялаг бүтээгээд байх гэсэн юм. За яг хөө ингээд явж байгаа Уга Чавес гэж нэг хөрөө. За, Лауга Чаавс болохоор 2002 онд 2002 одоо хэдүүлээ жоохон факт баримтаа ярина. <laughs> Энэс зохиогоод байгаа юм биш шүү. Биш тийм. Хувийн үзэл бодол мод ерөөсөө биш шүү. За, Лауга Чаавс гэж энэ цэргийн нөхөр. Одоо би ягаад энийгээр чинь та нар ярьж байгаа энэ фактыг маш анхааралтай сонсгоо. Яг өнөөдрийн манай тохиолдож байгаа их төсөөтэй олон юм биш шүү түүх их оржонтой. 2002 онд Луга Чаавс түүхийн ихтийн эгзэгтэй боломжийг ашиглаад гараад ирсэн. Яагаад гэсэн чинь одоо ингээ хараад 1970-аас 2002 он 32 жил байгаа. Яг 32 жил. Өөрөөр хэлбэл энэ нөгөө нэг маш их э, мөнгөтэй болоод тэрнээс хойш ингээд нэг яваад одоо нэг юм нийгмийн өөрчлөлт байгуулалтаа ингээ хийгээд яваад иржсэн нэг юм 32 жилийн ой гэсэн 2002 он. За энд бол юу болсон гэхээр 70-ад оноос үүдэлтэйгээр газрын тосны орлогоос хамааралтайгаар төсөв нь томорч эхэлсэн байдаг. Улсын төсөв одоо томроод одоо манай төсөв томроод байгаа. Тийм. Ингээл одоо жилийн өмнөхөөс улам томроод э, энэ нүүрсний буянгаар гэдэг нь шүү дээ. Нүүрснээс бол тэгээ би хэлээд байгаа нь одоо ажиглаараа гэдэг чинь манайтай их төстэй шүү. Маш төстэй. За ингээд төсөв томроод төсөв томрохоор яадаг вэ гэхээр зарлаг ихсэлдэг. Төсвөөс хамааралтай нөгөө буцаар нөгөө социализмын үеийн төлөсөн төлгөөд эдийн засгт ерөөсө төсвөл том байхыг хэлдэг байхгүй. Төсвөөс бүх юм шийдэх гэж оролддог тийм. За ингээд төрийн эмчид компаниуд маш ихээр байгуулж эхэлсэн. За өнөөдөр бид нар болж байгаа хэрүүл чи юунаас үүдэлтэй вэ? Бас л төрийн юм. Төрийн өмч компаниас л болоод Эрдэнэс 5 толгой тийм үү. За одоо одоо цаашаа өшөө хэрүүл гараагүй гарч байгаа Эрдэнэт байна. Одоо нарийн зөндөөл төрийн өмч компани байна штэ тийм. За ингээд төрийн өмчт компаниуд маш их байгуулж эхэлсэн. Аа олон төсөл хөтөлбөр сангууд маш их бий болж эхэлсэн. За одоо манай манай ч юм ба штэ. Хүний хөгжлийн сан гэж байж байгаа. Э, өшөө ингээд маш олон сангууд бий. Та нар ингээд сангуудын жигсаад за жижиг дүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан гээл тий. За ингээд нэг яагаад энийг сангууд бий болж байгаагийн одоо энэ учиг нь яг л энэ манай өөрөө экспортын нийт бүтээгдэхүүний чинь 95% нь энд одоо 96% нь юунаас хамаарльтай гэж байгааз газар нуснаас тий 95 уулуурхаан бүтээгдэхүүнээс хамаарльтай. Өөрөөр хэлбэл зис, алт, нүүрс, молибден тийм үү? Иннээс ч ерөөсөн голлох дөрвөн төрлийн баг шиг нэг бүтээгдэхүүн байгаа шүү дээ. За энэс чи манай хамааралтай гэсэн үг баггүй одоо гаднаас орж иж экспортын орлого юм уу? За тэгээд эндээс чи маш их мөнгө одоо жишээ нь орж ирнэ. Аа. За ингээ орж ирэх нэг олон сангууд би бол мөнгө чинь зарцуулах гэдэг шүү дээ. Шунал нь хөдлөө. Аа. За үүнийгээ дагаад юу болсон бэ гэсэн чинь одоо би ингээ системчлээд байгаа байхгүй. Аа. Авилга шууд эрс өсдөг. Аа. Ягаад ягаад түрүү өмч компанид болчихлоо шүү дээ Тэгээ нөгөө төрийн өмчнөөс нь зайдлаа суучлаа шүү дээ. Төрийн эрх мэдэл бүхий нэг хөтөж одоо ингээд шийдвэр гаргах нэг бүлэглэл үүсчихсэн. Бүлэглэл үүсээ. За энэ бүлэглэлд улс төрийн бүлэглэлүүд хизээж нөлөөлөхгүй байна гэж байхгүй. Заавал нөлөөл. Тэгэл нөлөөлөхөр яг оо миний энэ компани дэмжээд өг тэр компани дэмжих хоёлаа хамтраад ингээ тгий гэдэг. Одоо ингээд хүшгний ардах нөгөө 8 8 явж эхэлнэ. Нөгөө хоёулдаанууд чинь явж эхэлнэ. Бэз ягаад яг төр гэдэг чинь хиний ч өмч биш гэж тэдний хувьд харагдаад байна. Тэр нөгөө хулгайч, тэр нөгөө нэг авилгал дуртай зөвхөн шунгаан сувдаг сэтгэлээрээ өөрөө өөртөө баяжих гэсэн тэр их шунлын үндсэн дээр авилгач цэцгэлнэ дээ. Яагаад тэгэхээр төр гэдэг нэрийн дор чи ингээд хяналтгүй асар их юм бий болж эхэлнэ. Хид том ерөнхий малгайтай. Тэгээ хариуцж байгаа ойлгомжгүй. Эзэнгүү болж ирж байгаа. Эзэн бийгүү болоод хээ төр гэх. Тэгээд нөгөө төрийн мөнгө хэнийч мөнгө биш гэдэг чинь нөгөө ард түмний татвараар бүрдэж байгаа мөнгө чинь өөрөө олсгод одоо тэр баялагаас бүрдэж байгаа мөнгө чинь яолдгүй гэдэг ингээд аваачаад хэвээр сайхан энэ тэндээс нь өмсөм идэж эхлэх штэй чинь тий. За тэгээ тэрийг ингээд бүр хуйлчилж байгаа хамгийн зөв юм заяа. Хамгийн том хулгайнууд чинь юундар гардаг хэрэг бо цаасан дээр бичиж чад гаргадаг хулгайнууд байгаа. За ингээд Э, авилгал нь ирсэн нэмэгдсэн. Одоо хэдүүлээ Венесуэлийн тухай ярьж байгаа шүү. Гэтэ Монголд аягүй төстэй байгаа. Тийм, Монголыг юусоо яриаггүй шүү. Тийм. Венесуэл яриад байгаа шүү. Гэтэ яг та ингээд дэнслээл, харьцуулаад хараад бодоод яваад байгаа тийм. Түүхий эдийн үнийн савлгааг дагсан ийм өсөлтөн ултууд бол болж ийм хит үүнээс нөгөө эн чинь 96% экспорт нь газрын цусноос ингээд хамааралтай болчихсон чинь эдний төсөв нь хит мэдрэг болоод эхэлж байгаа юм. Маш энзэг бол нэг юм нас хамаарат эхэлж байна тэрэнд нь л ингээд очиад хатгаад ахаар чин каратэ таангууд бүх юм нөлөөлөд нөлөөлөл энэ чинь тэрний үн унхаар газан сумнахаар дагас савлаа нөгөө юм нь агшаал тийм үү а нэмэгдгээр бусад тэлээл ингээд үүс ийм л агшил тэлэлт явагдаад байсан гэсэн. За иймэрхүү юм болж байгаа ингээд би уга чаавс гэж тэр дарангуулагч нөхрийн одоо тэр юу лээ арчлсан социализм байгуулах гэсэн нэг юм одоо тий одоо яг социал демократыг л хилээд ах шиг байгаа юм л да санаа нь бол яг үндэ тэр хүмүүс дарангуулагч хүмүүс байсан байхгүй да Тэгээд яагаад дарангуулгач угшил нь бол цэргийн гаралтай хүн шүү дээ. Тийм цэргийн хүн шүү дээ тэр чинь. За одоо Уга Чавс яагаад од шүүрээд тэр хүний хувьд бол од шүүрсэн. Улс ард түмнийхний хувьд бол зүгээр дампуур л болсон. За тэр түүхэн мөч юунаас улбаатай юм бэ гэдэг. Одоо энэ түүхэн сургамжийн бас нэг жоохон анализ хэдүүлээ хийж үзэх хэрэгтэй байхгүй. За тэгэхээр одоо энд юу болсон байдг вэхээр. За ингээ 2020 онд бол үндсэндээ энэ саяны энэ бүх нөгөө нэг Тэр уул уурхайн орлогоос хамааралтай энэ баахан эффектүүдийн нөлөөгөөр газрын тосны тийм нөгөө ард түмэн юм үсэд эхэлсэн гэхээр оо тийм ийм ёс зүйтэй мундаг татгшуур хатгсан хүчрэх өдөртөгчл хэрэгтэй. Тэрнээс биш энэ хэрүүл хийсэн парламент чөлөөт эдийн засгийн хүмүүс үүсдэг. Future тэрэггүй юм байна гэдэг л юмроо орж эхэлсэн байхгүй. За үүний чинь анаад сууж исэн нөгөө одоо дарангуйлагч төрөх гээд бэлтжсэн нөхдөө чинь ганц уугаж яваас биш байсан байхад олон хүн байж таа. Тэрний нэг од шүрсэнд уугаж яваас л баггүй та. Эд аана л үгээд чи хараа сууж исэн баггүй юу. За тэгэл тэн дээр чинь хүр төрхүүлэх боломжийг атгах нь үсттэй. Тэг ш. Тэгээд үндсэндээ нөгөө э, маш хүчрэхийг лидер хүсэмжилсэн арт түмний хүсэл дээр нь тоглоо. Дарангуйлагч гараад ирсэн. Ерөөсө түүхэн э, фактуудаас харахад бол дандаа арт түмний хүчрэхэг лидер удирдахч хүссэн тэр хүсэмжит хүсэл тэмүүлэл дээр дандаа дарангуулагч төрсэн байт юм бэл. Яг хүсээд идэв лидер бол гарч ирсэн чинь түл байхгүй. Юурээс дандаа дарангуулагч гарч ир. Тэг. За яагаад тэгэхээр нөх хийдэг хэрэг мэдлийг хүч чадлыг нэг хүнийг тойрсон институцэд хизээж төвлөрүүлж болдгүй одоо түүхэн сургамж юм. За одоо Венесуелийн сургамж юу вэ? За ингээ 2020 нөгөө уг ачаа авч чинь ерөнхийлж болчлоо. Ерөнхийлж засаглалтаа боллоо. За ингээд Боливарын дотлогоо гэдэг зүйлийг зарласан баг. За. За Боливар гэж юу гэхээр энэ хүн байсан байхгүй. Боливар гэж. Тэгээ энэ хүн болохоор ямар ч тахаар байх вэ одоо Венесуэлийг л одоо үүсгэн байгуулсан. Венесуэл улсыг одоо үнэлэгч ийм хүн. Тэгэхээр одоо манайхаар бол одоо бид нар Чингис хаана урдаар аржгаад Чингисийн довтлогооч гэдэг юм те. Нэг ийм гоё нэршил хүмүүс таалагдах арт түмний одоо таалагдах юм нэршлиг гаргаж ирж байгаа одоо их Монгол улсын давталгаа ч юм за мэдхгүй ингээд өдөр ингээд яг ингээд энэтэй адилхан юм хийж болох гэдэг шүү дээ. Ингэж жагаад одоо тэр нөхөр өөрийнхөө тэр ашиг сонирхлыг хэрэгжүүлээд хэлсэн. За үнэн чанартаа өгч чавс тийм ундаг системтэйгэр юм харсан байсан гэж үгүй. Тэр хүний мэдлэг боловсрол ур чадвар манлайлах чадвар маш олон юм үнэхээр чадаагүй гэдгийн жишээнүүдийг нь одоо фактор нь харж байна. За за ингээд боливарын давталгаа гэдэг нь юу юм бэ гэсэн чинь орон сууц нийгмийн халамжийг хит их мөнгө хайж эхэлсэн баг. Аа. Өөрөөр хэлбэл нэг орчин цагт ингээд арчлыг байгуулад чөлөө зах зээлийг дэмжих ёстой бол яг эсэргээр навж хийгээд нөгөө хаалттай нэг нэг бий болгонгуудаа хид тэгшлэх гээд социализм дахиж шинээр байгуулах гад. Нийгмийн халамжийн бодлогыг бүр амар хахаар ухаар үлсэн байхгүй. Байрын нөхч. Яагаад тавтар үгийн амар өгч. Яагаад тавтар уусан мэхээр хоёр үнцэг харагдчихэ. За, нэгдүгээр тэр хүн хувийн эго буюу одоо би бол мундаг гэдэг. Одоо ингээд айгүй сонирхолтой би бас фактуудыг олж уншсан. Аа хүн судлалын сэтгэл судлалын эрдэмтдээс ингээд нөгөө гаргасан ингээд угаж аваас хийсэн дүн шинжилгээ байдаг. За narcissistic personal disorder гэдэг ийм шинж тэмдэг байна. А энэ нарциссизм гэж хэлж байгаа. Нарциссизм чинь хит өөрийгөө шүтэн мэдрэх дахих үзэл багтгүй. Ер нь бол жоохон эго өндөр гэх юм уу? Яг үндэ нарциссизм чи одоо би бол лаг. Би бол ерөөсөө онцгой хувьд тань төрсөн цорын ганц гэдэгчдэг. Тэгээ хамгийн аюултай токсик хэлбэр нь энэ ус төр төр илэрч байгаа. Ийм хүн аа лидерийн жолоог атгахаар чи яаж юм бэ? Их мэдлэг хэд өөр төрөй төвлөрүүлээд ирэхээрээ жинхэнэ дашуур барьж сэлэм сугалсан нөгөө аимшигтай дарангуулагч мангас л болж байгаа юм. Тэгэд нөгөө авторитар гэж үнсэндээ энэ хүн чинь нөгөө хэмжилшгүй хэрэгтэй те. Засаглалыг хийгээд гэлж. Өөрийнх нь шүүмжилсэн хүн болгоныг цааш нь харуулна, шоронд хорно хилмэгдүүлнэ. За өөрийг нь дэмжсэн болгоныг халамж тарааж өгнө. Дэмжлэгээ улам нэмэгдүүлэхийн тулд бүр илүү халамжтараа. Тэгээ яг өөрийгөө бурхан шиг дахин шүтүүлэх гэдэг шүү дээ. Аа, стовга чаавс мэн манай ерөнхийлөгчд байгаа учраас ээдээ энэ мэл тижээж шүү. Гэтэл бод амьдрал дээр тийм юм байдгүй байхгүй юу? Хизээж тэгэж нийгмийн баялагын тэгш хуваарлтыг нөгөө бэлэн баялагийг шууд ингэж тэгшгүй ингэ завчиж хуваарлна гэж хизээж байдгүй байхгүй. Энд систем байна, онол байна, тэ. Энийг үүсгээд тэр хүн зүгээр л мөнхөр оо хар ухаанаар дайсны харгаа юм. Одоо ингээл гарч ирсэн нь өрдөөл тэр багхгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө бид нар одоо шийдвэр гаргах эрх мэдлийг өөрийнхөө өмнөөс хэнийг залах вэ гэдгийг бодох ёстой гэдэг сургамж чинь. Одоо би яг энэ дээр нэг юм ийм бүр анхааруулж хэлмээр санагдаж байна. Одоо тэр талбай дээр жигсэж яхад те нийгмийн баялагийг тэгш хуваарлий те одоо юу яа те бидний дундаас нэг зөрөгтэй нэг лидер гарч ирээд нийгмийн баялагийг тэгш хуваарлах ёстой өдр гэдэг Энэ чинь тэр хусуудад яг энэ ууга чавсын энэ энэ систем энэ бодлогыг л үгүй нэг харчаач ээ. Тий. Тэгээ дахиад хэлье. Нэг яг зүгээр залуу эксперт хэвэл нийгмийн байлгын тэгш хуваарлтыг уул уурхайн байлга дээр суурилж хийх гэж байгаа бол уул уурхаагаас олсон орлогоо эсвэл уул уурхайн тэр баялгаа бид нар эдийн засгийн эрүүл сарвал эргэлтэн зөв эргэлтэнд орох хэрэгтэй юм. Тэгжээж энийг хүртэх хэрэгтэй. Эргүүлээд нийгмийн баялагийг тэгшвэл хэлбрээр яаж хуваарлдаг вэ гэхээр аа тэнцүү биш шүү. Би тэгш гэж ингээд энэ ч ялгаатай юм шүү. Тэгш хэлбрээр яаж хуваарлдаг гэхээр нөгөө боловсролын систем одоо эрүүл мэндийн систем нийгмийн даатгалын хэлбрээр мөн үү те. Ингэж л одоо одоо бид нар чанартай боловсрал авмаар байна аюулгүй одоо яг жинхэнэ тэгш хуваарлж байгаа тэгш гэж онцолж хилээд байгаа энэ хуваарлж байгаа энэ нийгмийг харыг бол зүгээр Норвегийн жишээг л харж ярьж байна. Тэг тийм шүү дээ. Тийм. Ерөөсөө л тийм. Норвег яаж хуваарлж байна тийм. Энийг л харж энэ өөрөө тэгш хуваарлт багчаа. Одоо Бэл түрүү хоёул нөгөө хинд ярьсан шүү дээ нөгөө би нэг сонор Гензи номд Бэлэг <clears throat> ингээд бараг 500 хэдэн өдрөөр ингээд э, засаггүй те ингээд ажиллаж амьдэрсэн нараа нөгөө Гензи бүтэлсэн байна. Тэр чинь нөгөө систем өөрөө зөв тий эргэж байгаа. Нэгэн байгуулт өөрөө маш эрүүл. Мөн үү? Тэгэл маш ухамсар өндөртэй ёс зүйтэй явж байгаа учраас тий. Тэр заавал нэг тийм манлайлагч гарч ирээд заавал парламент гараад ирэх шаардлага. Одоо бүр тэр дарангуйлагчийн эсрэг зүгээр том нотлох нь энэ байхгүй тий. Тийм байгаа шин. Тэнд ямар ч нэг ташиг атгсан хин нэгэн хүн одоо дорж дондогд болов айгүй л байх шин. Тэгэхээр харин би одоо бүр анхаарамчлаа талбай дээр тэр ингээ яриад байгаа мэдээж нийгмийн тэгш хуваарлтыг хүсэж байгаа энэ тогтолцоо хүсэж байгаа зөв. Ингээхийн тулд бид нар нэг лидерийг гаргаж ирэх биш юм аа найзуудаа. Тэгэхээр нийгмийн байгуулалтаа бид ойлгох зөв систем нь өөрөө биднэрт таны хүсэж байгаа тэр нийгмийн зөв тэгш хуваарлт, баялагын тэгш хуваарлт, баялагын тэгш хуваарлтыг гаргаж ирэх юм. Тэгэхээр бид системд хүсэх ёстой хүн биш. Тий. За зүйтэй. Нам биш За одоо ингээд нөгөө Боливарын довтлогоо үргэлжлүүлж байгаа шүү дээ. За ингээд орон сууц маш ихээр байрсан байна. Нийгмийн халамж дараасан байна. Манад яг жоох стресс ч гэдэг шиг. <laughs> Жаахан уурах гэдэг эмоц эмоц дарах хэрэгтэй. Ингээд нийгмийн халамж их тарааж ээ. Манад яг л болж байгаа. Эдийн засгийн одоо нөгөө ийм fundamental гэж англиар бол тий. Суур. За ер нь бол байшин одоо барих суур чухал байдаг юм шүү дээ. Тэгвэл эдийн засгаар чинь fundamental буюу суур ийм нөгөө нийгмийн асуудлуудыг тооцоолж чадаагүй байна. Тэр хүн яа тооцоолов гэхээр нөгөө нарциссистик үзлээсээ болж байгаа юм. Нөгөө хит өөригөө дахин шүтцсэн хүн чинь тэндээ гараад зөвхөн өөрийнхөө одоо тэр нөгөө нөгөө Боливарын дотлогоо гэсэн тэр нэг те нөгөө харанхуй итгэцэн мөнхөр үзэлтэй л автчихж байгаа байхгүй да. Тэгээ ерөөсөө миний зүг хит өөртөө ихтэй. За ингээд энээсээ болоод унсан. За дараагийн нэг том сургамж юу гэхээр Венесуелийн хувьд бол баялагийг бүтээх бус нөгөө бэлэн баялагийг хуваарлах гэж оролцсон. За энэ одоо түрүүний битэрийн ярьсан нөгөө нийгмийн баялагийн тэгш хуваарлалт гэдэг чинь одоо энэ дээр хасаж байгаа. Тэр хүн юу гэж ойлгосон бэ гэхээр нөгөө социализмаас ингээд нэг жоох юм харангууд оо ингээд социализмын гоё юм ч ус бүгдийг тэгшилжсэн байж таа гэдэг ингээд муухраар ойлгоод систем онлоо ерөөсөө ингээд нарийн судлахгүйгээр ингээд үнс яг тэр чинь цэргийн хүн ямар ч боловсрал байхгүй өөрхий тэгээд муухрал хүн шүү дээ нэг хаар тэгээд ингээд нөгөө шийддэг Тийм тэгээ нөгөө баялагийг бүтээх биш дахиад би хэлээ. Баялагийг бүтээх биш бэлэн байгаа баялагийг тэгш хуваарлах гэж оролцсон. Хуваах гэж шуваа шууд тэнцүү хуваах гэж хэлсэн. Одоо энэ нэг юм та нар анзаарч байгаа зарим нэг улс төрч ийм популизм хийгээд байгаа шүү. Популизм гэж үг хэлдэг үхээр дахиад хэлэхэд энэ үеийн биелэх боломжгүй тийм утга үзэл хөвчлийн ярьж хүний тэр мөрөөддөг үргэлж бодож хүн таалагд тий ингэж одоо хийсэн ингэ хийсэн гэж бодож явдаг юм ин чамд өгнө гэж ярихыг л ерөөсө попрох гэдэг байгаа шүү. Улаан амлахыг л яриад байгаа шүү. Тий. Одоо жишээ <laughs> би нэг попроч л да яг одоо тий. Хэрвээ намайг сонгох юм бол таны карантинаас өдөр болгон сүү гарна. <laughs> Одоо энэ бол попын сонгодог жишээ. Энэ яг жоо туйлссэн ч гэсэн сонгодог жишээ тий. Тэгэнгүүт нөгөө энэ одоо ингэдэг байхгүй энэ эрдэнэ саналуудаар гарч байгаа нөгөө баялагын одоо энэ чинь яг гоо энийг бол эдийн засгийн баялагын хараал гэж нэрлэдэг. Аа яг энэ хараал чинь тусчсэн улсуудын нэг нь л одоо энэ Венесуэл байхгүй тийм шээс ингэж яриад байна. Тэгээд э, баялагын хараал гэж үгэж нөгөө нэг тэр их бэлэн байгаа баялага э, бид нар э, одоо нөгөө эдийн засгийн эрүүл сар зөв хэрэгэлтэнд оруулахгүйгээр зүгээр л хэдүү хуваагаад идчихий гэдэг энэ нэг зарчмаас үүдэлтэй байхгүй. Тэгээ энэ чинь нөгөө нэг түрүү хэлсэн төсвийн данхаацсан төсвийн төслөө хизээж дагдгүй. Одоо энийг улс жилийн жилд нэг төсөв баталж штэ тий. Энд чинь хуулиар ингээ баталж гаргадаг. Төсвийн төслгээд нэг юм байгаа. Харамсалтай төсвийн сахилга бат гэдэг нэг хизээж барьдгүй. Яг тэр төсвийнхаа цаансан дээр цагаан дээр хараад бичсэн юм а зарцуулт хийхтэй байдал чаал хаа хамаагүй тэрнээс илүү давсан юм гараад андаа жил болгон алдагдaltaй төсөв баталдаг. Тэрнээсээ болоод явсаар гол явсаар гол ингээ бахардаад ундаг. Ерөөсөө одоо дефолт зарлагын эрсдэл гэж яриад байгаа чинь дээл холбоотой байхгүй. Ерөөс суурь нь энэ шүү дээ. Суурь нь энэ шүү дээ. Бид жил болгон төсөв алдагдaltaа батлна. Алдагдлаа батчих болно шүү дээ. Бүгд одоо тэр гişүүн мишүүн тойргийн мөнгө хайлт ямар хэрэгтэй байдаг чинь те. Утгагүй асуудал байхгүй. Ингээ 76 жижигч хувааж хагаад мөнгөө тараах гэж буруу юм хийгээд ингээд шал утгагүй юм руу ингээд явчихдаг. Тэгээ ингээрээл нөгөө түрүүний нөгөө эмоц чинь хөдөлгөөд идэг байхгүй. За тэгэхээр энэ манай улс төрч дотор бол энэ нийгмийн баялаг тэгшүү байлах тухай маш буруу ярьдаг хүмүүс байгаа шүү. Эдийн засгийн суур үзэл үзэл баримтлал зарчмуудыг ойлгохгүй одоо бүр инженеэр хэлээ. Уга чаавс бол эдийн засгийн цагаан толгойг ойлгоогүй юм баггүй юу? Яагаад цагаан толгой гэж байгаа юм? Энд чинь системтэй байх тухай болохгүй тий. Одоо бид нар Монгол Кирилл 35 үсгч АБВ гэдэг нэг системтэй эхлээд стандарттай байдаг үстэй. Систем гэж эдийн засгийн систем гэж үг хэлээд эдийн засгийн сахилга батал гэж. Тэгээд тогтолцоо тийм тогтолцоо авахгүй данчмаас тогтолцоотой бол. Тэгээд дахиад хэлэхэд нөгөө хүн уншиж бичиж ярьж сурахын тулд 35 үсэг сурдаг үстэй. Тэгэхээр чи цагаан толгой мэдэхгүй бол ч уншиж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр уншиж чадахгүй бол чи чамаас одоо лав би юм эрдэм бичгийн өндөр боловсрол хүлээгээд бол хэрэггүй байх надад. Сүүчивдээ тэр төвшөнд ойлголцож чадахгүй тийм. Яг тэрэн шиг ууга чаавс эдийн засгийн аа өсөг буюу одоо цагаан толгойг хэрэглээгүй л гэсэн. Яг тэр мдээгүй. Мэдхгүй судлаагүй. За энэ нь бол одоо түүхэн фактор нотлогдчихж байгаа. За ингээд дараагийн нэг сургамж юу гэхээр онлын бус нөгөө мэрэгжлийн бус олон шийдвэрүүд гаргасан. Аа. Онл гэдэг чинь зүгээр цаасан дээр байдаг хоосон лоозон биш байхгүй юу? Чинь эрдэмтэд судлаад өндөрлөгтөн түүхэн хөгжлийн хувьд бас ингээд шинжлэх ухааны үндсээр бодож олж томьёолоод ингээд зэгцлээд гаргаад ирсэн зүйл учраас он бол он практик хувилаа чухал. Аа. Хувилаа чухал. Түнс аль нэг нь давуу чухал гэж бол би бол хэлэхгүй практик ч чухал. Он практикт зөрдөг юм ч бас байна. Гэтэ он бол он л байхгүй юм чинь байх хэвээр. Тэгэхээр онлайн бусын мэрэгжлийн бас олон шийдвэрүүд тэгээ нэг юм хувийн дүгнэлтүүдээ маш хийцэн байгаа маань бол одоо би тэгж бодож байна. Нэг өглөө сэрчсэн. Би Венесуэла бодож сэрлээ гэж байгаа. Шийдвэрд гаргасан байх нь шүү дээ. Яг түр өөргөө дахин шүтцэн хүн чинь тийм үйлдэл гаргалгүй яах вэ? Миний зүг. Тэгээ нөгөө буруу явж байгаа жоохон анзаарсан гэсэн тэр чинь нөгөө бантаа. Одоо би буруу явж байгааг хүлэмжшэхгүй шүү дээ. Тийм нарциссист үзэлд автсан хүн чинь өөргөө дахин шүтээд байгаа хөрсөн. За тэгээд нөгөө түрүү хэлсэн систем гэдэг ойлголтыг үндсэндээ хаяа цөөхүүлээ идэх юм бол энэ бол одоо капитализм буюу одоо нөгөө нэг марксизм, ленинизмийн одоо баялагийг үүсгэдэг тэр хөлбрийг барьцсан. Аа тэгээ олуулаа хэдүүлээ бүгд тэ хамт идэлээ бол эн чинь одоо сайхан социализм шүү дээ гэдэг ингээл ойлгоцсон байна. Аа. Энд чинь нөгөө шал өөр асуудал байхгүй юу? Тэгэхгүй идэж уухын тухай юм яриа бол биш. Баялагийг бүтээх бүү бүтээхгүй юу гэдэг тухай яриа байхгүй. Яг үндэ бол. Тэгээ дахиад түрүү бий. Баялаг бүтээх бэлэн байгаа баялыг хуваарлах угаах хоёр ч өөр ойлголт шүү. Бидний байгуулах гэж зүтгэж байгаа нийгэм чинь баялаг бүтээх нийгэм байхгүй. Хүмүүс болон баялаг бүтээж чадна. А тэр бидний хамтын бүтээсэн маш том э, юу баялгуу чи нийлсээр бол маш том нийгмийн үнэт зүйл баялаг болоод зин дүндээ хүчрэхийг юм улс болдог байхгүй. Маш хөгжингүү те эдийн засгийн хувьд хүчрэхийг нийгмийн хувьд хүчрэхийг те ийм хүнийг хараа хараалс. За дараагийн нэг том сургамж бол гадны нөгөө хөрөнгө оруулалттай компаниудыг бүгдийг хаасан байна. Манай бүгдийг хөөж гаргахын хаагаад одоо нэг хөрөнгө хураа <laughs> гэдэг юм яриад шүү дээ. Хураасан. Яг хурааж аваад нийгэмжлээл ингээл энэ бүх зүйлүүд явсан. Сонирхолч хэлгээд энэ авилга албанчлалыг энэ төрхтэй холбоотой зүйл заалцууд төр чинь хөрөнгө хураах угаасаа байд юм байл шүү. Та нар манай уншаад судлаад үзээрэй. Гуйлчд чиглэх хэрэгтэй. Гэмтрийн аргаар олж авсан хөрөнгөийг шууд төсвийн хөрөнгөд нийлүүлсэн. Улсын хөрөнгөд хурааж авдаг байлээ шүү. Тэгэхээр тэр бол байдаг. Ингээл одоо эндээс чинь бид нар ингээл нөгөө уншаагүй байгаа юм аа шаардаад байна шүү дээ. Тийм байгаа. Бүр айл эдийн байсаар байгаа. Нөгөө хуулийн зах зээл юм тэрийг хэрэгжүүлээл гэдэг нь. Тийм. Аа энийг хэрэгжүүлэх шахах шүү дээ. Тийм. За тэгээ дараагийн нэг зүйл нь болохоор нийгмийн халамжууд бас хавтгаар болсон байна. Ерөөс ингээд хавтгаа өгсөн. Тэгээд мэдээч баялаг бүтээгчдийг аваад чад хөөж гаргаа хаахын хаагаа нөгөө хувийн секторуудаа өгөөсгээд ингээд яваад шүү дээ. Тэгээ ингээд явахаар чи нөгөө талдаа яах юм? Тэгэл нөгөө ажил хийхгүй хүмүүс нь олдсон шүү дээ. Тийм тэгэл нөгөө нэг аламжиг баялаг бүтээхэ байж эхэлж байгаа. Тийм. Одоо тэнд ингээд одоо зүгээр хараар ойлгоё л доо. Өнөөдөр ингээд те нэг аймагт те тэнд ингээд үйлдвэрлэл эрхэлжсэн хүмүүсийг бүгдийг хөөж гаргаад болиулаад болио үйлдвэрлэл яад тэрийг өчрөжсэн компаниудыг бүгднийг нь хөөж гаргаад тэнд ажиллаж байсан нөхдүүдийг чи ажиллаад хэрэггүй ээ. Манай энэ аймаг доор ингээ ийм их баялаг энийг аваад маа чи энүүгээр амьдр. Чи энүүгээр насаараа амьдр гэж гээд. Тэгээд нөгөө хувийн секторуудынхаа нийгэм хийсэн байна. Жишээ нь одоо баян э, одоо чадaltaа явж исэн нөгөө дотоодынхаа нөгөө э, баячууд гэх юм уу да тийм тэднэрийнхээ шууд хөрөнгөний ураагаас аимшигтай зөв тэр хүн өөрийнхөө ингээд нөгөө чадвараараа бүтээгээд босгоод ирсэн юм шууд очоод ээ ерөнхийдөө масад таалагдах бүх юмыг л хийсэн. Энэ чинь дээр юм байхгүй тийм. Тэр хүн хараа зүгээр популизм хийж байгаа дээр юм хийж. Хүмүүс нэг таалагдах юм энэ бол аимшигтад энэ хамгийн том дээрэмч харин гэл нөгөө эрх мэдлийг далимжуулж хийдгэл дээрэм тоног булгаа штэ юм тийм. За тэгээд дараагийн дугаарт бол мэдээж орон сууцны янз бүрийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлсэн байна. Одоо манайд э, явжил байгаа. Тийм та нар бодорой гэдэг шүү дээ. Эдэн мянган айлын орон сууцлаг, эдэн мянган айлын орон сууцлаг э, уг нь бол биш дээ. Орон сууцыг яг дэмжих зөвч гэсэн нөгөө эдийн засгийнхаа систем тэр суур ойлголтлаас тэр тэр орон сууцыг худалдаж авч чадах чаддагхийг нэмэгдүүлэх тал руугаа илүү хөрөнгө оруулдаг гэсэн. Тэрнээс бэлэн орон сууцыг барьж өгөх биш шүү дээ. Төр нь өөр. Төр тэнд орон сууц барьж өгч яах гэдэг. Тийм. Тэгээ тэгж хувийн хөвшилтийг өрсөлдөж яах гэдэг. Одоо тэр төрийн орон сууцны корпорац гэж ямар үлийгээ хийгээд байна. Тийм. Корпорац ч гэсэн тэр байх ямар хэрэгтэй юм тийм. Тийм. Энэ байшин барилга барих энэ үйл ажиллагааг нь Хувийн секторуудад хувийн секторуудад маа өгөөд чөлөө төрсөлтөөнөр нь явуулт юм. Зүгээр чөлөөгээд харин тэр ард иргэдийн тэр байшинг худалдаж авах дайны те чадвахын чадвахын олгох тэр боломжийг бүрдүүлээд орлогын нэмэгдүүлж өгөх хэрэгтэй. Тэгэл болно. За тэгээ энд нэг сонирхолтой одоо юм гарч ирнэ. Цалингийн доод хэмжээг дураараа судалгааг хүчээр өсгсөн. Аа яа. За одоо 2023 оны 1 сарын 1-ээс Монгол улсад хөдөлмөрийн тий Юнисвелийг яриад байгаа шүү найзуудаа. Юнисвел ярьж байгаа шүү Монгол шүү. Манайх яа андуурч бай. Монгол улсад 23 оны 1 сарын 1-ээс цалингийн үлэмрийн өсөлийн доод хэмжээг 520 30 төгрөг болгож байгаа юм. Тий. За одоо 440 байгаа тий. За 500 болгоно гэж хэлээ. Нэмэгдэж байгаа. За нэмж болно. Тий. За энэ зүгээр одоо ч хэлэхгүй бол нэг экспертийн хувьд хэлэхгүй бол хэл захтаад байгаа нэг юм ба. Баялаг бүтээгчтэй дэмжихгүй татварын бодлогоор чангалаад ээжиж нөгөө тал дээр нь уруу амааралтай эсэргээр нь энэ нийгмийн халамжаа хавтгаар үлсэн бодлогын нэг болохын цай хөдөлмөрийн үнсийн доод хэмжийг дураараа ингэж судалгаагүй нэмнэ гэдэг чинь та нар эргүүлээд жижиг дунд үйлдвэрлэгчтэй боомлж байгаа маа Тий. Баялаг бүтээгчтэй боомлж байгаамаа. Ажил олгогчтой боомлж байгаамаа. Цаад утгаар бол маш илтгэр ерөөхдөө хөөж гаргаж байгаа. Зах зээлээс байхгүй болгож байгаа юм биш үү? Зах зээлийнхаа чөлөө дурсгалаар энэ мөнгө урсгал гэдэг талаасаа нөгөө бизнесүүд чинь хөл дээрээ босоод хангалттай хэмжээний ашиг орлогоо олоод тийм үү? Баялаг бүтээгч замаар. Эргээд түүнийгээ одоо ингээд зах зээлийнхаа жам ёсны дагуу Адам Смитийн хилдэг үл үзэгдэх гарын шин э, нөлөөгөөр энэ зөкцүүлдэг байхгүй да. Өөрөөр хэлбэл худалдаа авах чадрууд чинь аажимда чөлөөлсний үндсэн дээр би болж идэв. Одоо би аль бол ингэнээр л тайлбарлах гал хичээгээд байгаа шүү. Ингээд хид мэрэгжлийн мөрөнгө нэр томьёо заримдаа хэрэглээд орчиход буцаар төөрөө явчихдаг. Ойлгох болчих гэдэг учраас би ингээд хэлбэршүүлж тайлбарлах гэдэг байгаа шүү. Тэрийг бас их зүгээр ойлгоо. Тэгэхээр нөгөө хөдөлмөрийн үсгийн доод хэмжээ гэдэг чинь ингээд нөгөө талдаа нөгөө бэлэн биш байгаа хөтөлбөр одоо нөгөө ажлын байр бий болгож байгаа нөхдүүдтэйгээ нөхдүүдтэйгээ татаж унгахт нь яг уруу хамаарлалтаа нөлөөлж идэг шүү. Тэгээ баахан халамжийн автгаарсан юм санд болгочдаг тий. Тэгээ хин ажлыг хин мэддэхгүй яг ийм юм бий болгочдаг тий. Хүчээр нөгөө нэг э, олж байгаа компани ч өмнөх жилийнхээ олж исэн орлт инфляц нөгөө олж исэн юм ашиг нь идэгдээд багасаад өмнөхөөс илүү олж чадаагүй байж хат нь одоо хүчээр тэр чинь ингээд нэмжгэр чинь тэр чинь яаж хүн өөх юм бэ? Өөрөөсөө илүү гараад бизнес эрхэлж байгаа баялаг бүтээж байгаа хүн яаж өгөх юм? Тэгээ сүйдээ болил гэдэг шантраад бууж өгнө шүү дээ. За ингийн ингэн дарамтлуулах ба. За татварыг ярил бүр дахиад тустай айгу том шиг. За дараа нь ингээд э, хатуу үнийн бодлогыг тогтоох барих орлого гэсэн байна. Хатуу үнийн бодлого. За одоо энэ дэр манаас та нөгөө pop гişүүд чинь тэгэл урлын үнийг тогтоо, хүчээр байрлал гин. Бензин үнийг. За одоо би нефт дээр бүр яг жишээлээд ярьчих. Зүгээр нефтийг чөлөөлчих хэрэгтэй байхгүй. Тусгай хөвшөөрлийн болиулаа. Дуртай хинж стандартаа хангаж чадж байгаа бол хаанаас чамаагүй оруулаад ирэх гэдэг зөвшөөрлөд хувь хүнд ч өгчлөлтөө. Эрхийн нээгээд өгч чөлөөлчих. Тэгээд наад хэдэн компанида монополчлог болчих юм бол наадах чи аяанда чөлөөд зах зээлийн өөрчлөлтөөний хуулиар бүр өстой зөвхөн Оросыг харахгүй заяа. Цаад Германаас, цаад Хятадаас, Индигээс бүх газар татаад оруулаад ирэх үйлдвэрлэдэг. Сауди Арабиас ч магадгүй тийм одоо шүү татдаг газар хаана байна ингээд ОПЕК-ийн нэг гişүү орнуудаас оруулаад ингээд олон нийлүүл ихсээд ирэхээр яах юм хүссэн үсээгүй нийлүүлэлт нь хангалттай их хэмжээнд нөгөө эрэлтээсээ даваад ирэх юм бол өмнө буурна штэ журван хамааралтай байхгүй эрэлт нийлүүлэлтийнхаа зах зээлийн зарчим нүрийн юм штэ тийм нийлүүлэлт их байвал тэгэл буурна а тийхгүй нэг хитгэн э, компанид аргагүй байгаа л да нөгөө компаниуд нэргүүлээд нөгөө улс төрийн намаа ингээд санхүүжүүлчихдэг э, одоо хандуу өгчгөр нөгөөдөл тэрийг ингээ хамгаалдаг лобби бүлэг болчиход байна. За ингээ миний бодлоор бол яг энэ эдийн засгаа гоё чөлөөлөөд а засгийн газар улс төр юун дээрээ илүү хатуу баймар стандарт дээр л хатуу байж байгаа менежмент шүү дээ. Тийм зохицуулт хийх шүү дээ. Тэнгүү чи манайх эдийн засгаа барих гэдэг. Хууль эрх зүгээр тийм хууль эрх зүйг үзэр менежменттэй холбоотой зохицуултыг л хийж өгч та. Тэр харилцааг л зохицуулж та болохос ш. Түүн рүү гар дүрж орж ирж эсвэл төрийн өмчт компани, корпорац байгуулж өрсөлдөх юусоо биш. За ингээд дараа нь бол үндсэн чөлөө зах зээлийг ер нь л улам дагшигдсан байхгүй. Угааж авсан. Ингээд энэ хүн явсан. За тэгээ онл хэрэггүй, систем чухал биш гэсэн юм нөгөө түрүү хэлсэн те. Юм хатуу ёс зүйтэй юм хувь лидер одоо нэг базаад өгөөсэй гэсэн юм үзэл сурталуйг бол мань хүн бол маш ашигласан, нөлөөсөн. За нөгөө хүнс, цемент Мм. Цэмд шууд бүтээн байгуулалтын гол түүхий тийм. Хамгийн том төмөрлөг үйлдвэрлэгч. За тэгээ нөгөө эрчим хүч, харилцаа холбоо, гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хийсэн гэрээний эрхүүд ингээд энэ бүгдийг нэг аваачид нэгэмсэл төр тавцсан. Нөгөө баялаг бүтээд бүх юм авцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи яг эсэргээр нь явж тийм чинь. Тэг. Яг эсэргээр нь. За тэгээд энийг бол нэрээ зүгээр эдийн засгийн нэгдүгээр курс сурж байгаа үсэг заалгаж байгаа бүгд чараад хэлнэ. Ийм инээтэй мэгдэхтэй тийм. За тэгээ үргэлж нөгөө юм өлгөн зэлмүү шаху одоо юу гэдгийг үний улмаас ч одоо дэлхийн даяар бол маш их дайн тулаан тийм үү дайнд ажил нэр үчээсэн хүн төрлөختний одоо баялаг юу гэдэг нь зарим оронд бол 50 дахин нэмэгдсэн байхад зарим 11 дүгээр одоо нэмэгдсэн нь бол үндсэндээ энэ чинь 18 дугаар зууны сүүлээс эхлээд хөгжсөн чөлөө эдийн засгийн систем үйлдвэрлэлийн хувьсгалыг үрдэн баггүй да нөгөө аж үйлдвэрийн хувьсгалыг ч л үрдэн. Тэрнээс нэг гар хатуугаар бүхнийг хянах зогц. Биш биш дээ. Энийг хорвоо дөр бурхан байгаа ч гэж хянаж чадахгүй шүү дээ тэр чинь ер нь бол тийм За тэгээ нөгөө хамгийн сүүлд би дахиад хэлээ нөгөө эдийн засгийн цагаан толгойг ер нь бол мэдхгүйгээсээ болоод энэ юу болвол унсаа. За ингээд энэ уулгыг та нар масаа ингээд харахаар яг манай Монголын өнөөгийн төр дэх харагдаж байна. За тэгээ хамгийн сонирхолтой гиперинфляц гэж байна. Одоо манай Монгол 15% гэж яхад одоо энэ 19 онд биш хамгийн оргил үедээ аимшигтай хувь 65374.8% буюу энэ ч одоо бүр ой тань багтахгүй тоо байхгүй юу да. Энэ рекорд баха тийм инфляц өссөн орн. Рекорд шүү дээ. Рекорд үгүй давах бах тийм. Гибри <laughs> хайперинфляцны хийсэн хоёр лаг орн бий. Энэ <laughs> лаг гэдгийг сэргээр ярьж байгаа шүү. Нэг нь Венесуэла нөгөөх нь Зимбабве байдаг. Зимбабве. Нөгөө нэг мөнгөө төрж яваад идэв шүү дээ. Нөгөө хин тэр нөгөө үгэн чинь юм бэлээ дээ нэг э, алдартай нэг дарангуулагч байсан үгүй яг э, Зимбабве ч бас ер нь Венесуэлтэй адилхан түүх туулсан. А за ингээд үндсэндээ э, гибер инфляц гэдэг чинь бол нөгөө чөлөө дуналт аим шиг бүр барыг солирын уналт гэж тодорхойлдог зарим хүмүүс бол чөлөө дуналт ч одоо тухайн жин физикийн нөгөө хуулиар бол ингээд ямар ч тийм унж шít ямар ч ямар ч нүдэн юу саарахгүй гэдэг. Өөрийнхөө масаар солирын уналт гэдэг чинь бүр аим шигтэй хүчтэй юм инерцээр те одоо бүр маш их тийм хүчтэйгээр унж байгаа бол. Тэгэхээр дэлхийд дээр томоохон соёл руу бол дэлхийг сүрүүлэх чадaltaй байдаг шиг тухайн улсын инфляци юм гипер инфляци давтаар улсаа сүрүүлдэг. Одоо тэгэл эн чинь нөгөө өвгө чааваас юм аа одоо тэгээд Николас Мадуро гэж нэг түүний залгамжлагч болж гарч ирсэн нэг жолооч нөхөр байгаа. Хатуусын жолооч хийжсэн. Би бол зүгээр ял үнийг ялгуулангаа дур үнэхээр дурггүй. Тэр бөхчин байна уу, дуучин байна уу, эдийн засгч байна уу те хамаагүй. Тэр хүн үнэхээр өөрөө уншаа судлаад хөгжөөд чадчих л байгаа бол хүн хамаагүй. Тэ. Хамгийн гол нь чадахгүй байгаа дараа асуудал үүдэх хэрэггүй тий. Чадахгүй байгаа дэд эргүүлээд чадж байгаануудаа бас харлуулдаг гэдэг нийтлэг үү та. Тэгээ ер нь бол Венесуэлыг ингээд яагаад ярьсан бэ гэхээр яг л бид нар үүний одоо араас явж байгаа мэд төр зураг харагдаж байгаа учраас ээдтэй Монгол ахын дүүсэн бид нар одоо л хэрсүү байх парламентын засаглалаа бэхжүүлэх улам сонгодог парламент руугаа орох Тийм үү. Ямар ч тохиолдолд ерөнхийлөгчийн засаглыг эрс эсрэг үүсэх. Аа тэгээд дээрэс нь нийгмийн баялагын тэгшүүрлдэг эдийн засагч нараараа тэднийхээ дуу хоолойг сонсож тэдгээр хүмүүсийнхээ одоо тэр эд ажиллаж байгаа тарих толгой туршлага залуу эдийн засагч нараа тэр зориг зүрхийн шин шийдэл инновацийн ашигла туршлагатай эдийн засагч нарах туршлагын ашигла туршлагатай хуульч нарынхаа туршлагын ашигла тийм үү. Ер нь бол улс төр болж өгвөл энэ хуульч эдийн засагч нарыг их олон тоогоор одоо оруулах шаардлагатай. Би өө зөв хөвдө боддог. А тэгэхээр нийгмийн цахиалга өөрөө тийм тэлж байна л да. Тэ. Тийм улсууд чинь жинхэнэ бодлого ярьж өрсөлддөг. Тийм улсууд чинь жинхэнэ системийг бэхжүүлэх гэж ухаан бодлого уралдуулдаг улсууд тахгүй. Ялынхын төвшин бүгд мэдсэн байгаа. Тийм сураад хөгжөө тэгээд практик дээр ажиллаад ингэж явж штэ. Тэгэхээр энэ улсууд чинь бас нэг ажиллаад явж байгаагийн хувьд ядаж тэр бэкграундыг та нар маань одоо хараарай. Түнс мэрэгжлийн улс төрч бол аль болох жоохон баг хэрэгтэй байх болж мэрэгжлийн улс төрч би юу хэлж юм гэхээр улс төр судлалаар сураа төгсөөд зөвхөн улс төрийн шинжлэх ухааныг судлаад байгаа хүний ганцхан гаргаж болохгүй. Тэр хүний давхар мэрэгжлийг заавал шаард. Тэгээд давхар мэрэгжил дотор үндсэн ийм суур шинжлэх ухаануудын буюу одоо энэ хууль, ялангуяа эдийн засаг, социолог, нийгмийн энэ чиглэлийн юмнуудаас гарах хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж эдийн засаг бол өөрөө суурь шинжилгээ хожиж эдийн засгийн холбогдохгүй нэг салбар байхгүй. Тийм учраас би бол энэ мэрэгчлэрээ бахархдаг. Тэр ч утгаар нь би бол ийм зөрөгтэй энэ бүх юм тоон дээр үнслэж бид ч одоо тоо худлаа хэлэхгүй шүү дээ. Тоо түүх хоёр бол бидэнд хизээж худлаа хэл хэлэхгүй. Тий. За яг одоо түүхийг гоож янз бүр болсон ч гэсэн тэгэл цаг үнэнд гүйцэгдтгэл бах тий. Тэр ч тийм үнэнд гүйцэгдэл тэгэл гараал ирдэг. Түүх нь болсон үнэн процессд бол бид нар тэнцэнэс дүгнэлт шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Бидэнд маш ойрхон Венесуелийн жишээ байна. Тэгэхээр бид нар тэрэн дээр бол маш сайн нэгталж Тинчэнээс бид нар авах юм ин авч хаях юм ин хаях хэрэгтэй. За Венесуелийн шинэд сая анхлан битээр энэ өнөөдөр хийж байгаа урт бичлэг юм аа. Нөгөө гол сэдв юунд байсан бөхөр улс төрийн компас буюу чиг баримжаа. Тий, тийм ээ. Та ямар чиг баримжаатай байх юм бэ? Тэгэхээр ууга чаваас ямар үзэл баримталтай чиг баримжаатай байсан бэ гэхээр маш холбог. Яг аль нэг нь бол хэр хэцүү бас биш. Коммунизм байна, социализм байна. За энэ хоёр бол угаасаа нэг дугууны нэг тэрэгний хоёр дугуй гэдэг шиг тийм учраас байгаа. За тэгээд дээрээс нь анархизм байна тийм авторитар гэглэн байна. Бурхан минь зүгээр байж бол хамгийн муу хуулбар бүгд нэг дор шүглсэн байгаа. Тэгэхээр эндээс яаж гэрэл гэгээдээ сайхан юм хүлээх ямар ч логик бол угаасаа байхгүй. Тийм болохоор одоо энэ өнөөдрийн ярьсан одоо энэ коммунизм, социализм те авторитаризм гэм үү одоо энэ либерализм, либертар гэдэг ингээд энэ олон зүйлүүдээс та нар маань за аль нь надад яг ойр юм бэ? Аль нь ер нь одоо ер нь яг э, чиг баримжаа юм те. Энийг бас зүг харах хэрэгтэй. За нөгөө талаараа би энд бас нэг хүний ишлэлийг татах хэрэгтэй. Хоёр ишлэл би татчих гэж бодож байна. За энэ коммунистийн одоо улаан төлөөллийн нэг болсон те. Улаан амьсгалыг хийсэн Мао Зэдун гэж. Тэгтээ энэ одоо энэ коммунист намын дарга дугуйсан байгуулагч те энэ нөхөр англиар ингэж байгаа it's a hammer which we use to crush the enemy гэж hammer гэдэг бол алах тэгэхээр монголоор орчуулах юм бол утгачлаад ингээд өөрийнхөө чадах хэмжээнд хэлээ коммунизм гэдэг бол бидний дайснаа дарах зэвсэг буюу хамгийн том алах юм аа гэж тэгэхээр эндээс ингээд энэ хүн бол бас юм нарциссист үзэл илэрч байна одоо энэ үгэндээ ижид өөрөх нь хэл зүг шүү дээ тий. Үндэс зөгөөд байгаа биш. Тэгээд нөгөө шууд одоо вандализм, анархизм явж байгаа. Бүгд харагдаж шүү дээ. Бүгд харагдаж байгаа. Ерөөсө чи дайс нь хий хамгийн сонирхолтой тий. Дайс нь хий гэхээр нөгөө эрүүл саруул сэтгэл зүйтэй, эрх чөлөө гэрхмэлсэн нөгөө баялаг бүтээхийн төлөө байдаг энэ хүмүүс л одоо коммунизмын дайс л багхгүй да. Тий. Ерөөсө ингээл ойлгож байна өөр энд ямар дайсан байх юм бэ. Тэгээ энэний аимшигтай нөлөө бол 1937 39 он гэдэг ингээ 2 жилийн хугацаанд манай Монголд бол тохиосон энэ бол Монголын түүхэнд хараар тэмдэглэж үлдсэн Монгол ахын дүүс гадны нөлөөтэйгээр буюу одоо гадны улсын шахалт дарамт оролцоо найруулгаар нөгөө хилмэгдүүлэлт их хилмэгдүүлэлт үү тийм баг 30 мянган хүн ингээд ахын дүүс нэг нэг буудсан за би бол энэнийг бол хэвээр өндөө ярихд хүртэл зүрх шархирдаг юм тэгээ одоо энэ ордны баруун талд элмэгдэгчдийн хөшөө гэж байж байгаа. Энэ хөшөө яагаад байд түүхээ үе үе бид нар энэ хар түүхийг санаж санаж мартаж болохгүй, давтаж болохгүй гэдэг юм одоо гэрэл төшөө нь бол энэ юм аа. Тэм чээс одоо хэдүүлээ олон ийзм дундаас би бол өөрийнхөө үзлээр юм би либерал, барууны либерал үзэлтэй. Гэтэ хэл туушаас биш. Либертар биш либерал үзэлтэй. Тэгээ түрүү хэлсэн барууны либерал, баруун төвтэй либерал үзэл гэдэг бол либералчлах чөлөө хүний эрх хэрэг чөлөө үнмүнлэг иргэний арчилсан юм байгуулах маань үндсэн үйл заасан байгаа. Яг энийг л одоо үндсэн зарчмаа болгодог хүн баялаг бүтээгчтэй бүтээсэн баялагыг хамгаалах хэрэгтэй. Хүн амьд явах хэрэгтэй. Хүний үг үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эвлэлт нь нэгдэх, жагсаж цуглах тийм үү? Баялаг бүтээх, баялагаа хамгаалах энэ бүгд бол таны заяагдмал ирэх юм шүү Тэгэхээр хоёр дахь миний хэлхийг хүссэн ишлэл бол Winston Churchill гэж хоёр чуда Британий ерөнхий сайдаар дандаа хамгийн хүнд үед ялангуяа дэлхийн 2 дугаар дайны үед ерөнхий сайдаар хэн ч хийхгүй зугтж яахт бол хариуцлагаас зугтж яахт одоо бүр англи англи ч герман дагаар орчи буугаад өгчий гэдэг. Одоо кино үүдэн шүү дээ. Darkest Hour гэдэг нөгөө мань хүний тухай та их гоё би болсон тэр бүр супер дуртай. Тэн дээр гарч байгаа кино та үзээрэй. Амар гоё хийсэн. За тэгээд мань хүний хэлснийг алдартай олон ишлүүдийн нэг нь үнэхээр Тийм ээ арчлалд бол алдаа дутагдал суултал их бий. Гэхдээ хүн төрлөختн түүхэн хөгжлийнхаа явцад одоо жоож бий болгосон одоогийн байдлаа цааш шүү тий. Хүний эрх хчлөг дээдлэн хамтдаа зэрэгцсэн орших энэ эргэтгэж байдлыг эрхмэлдэг хамгийн оновчтой нийгмийн байгуулалт нь арчлал юм аа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр одоо Америк нэгдсэн улс бол жишээ нь 200 гаруй одоо баг 300 жил шахах болгож шүү дээ тий. Арчлал нийгмийг байгуулад анхл одоо Жорж Вашингтон ч энэ улсыг үндэслэн байгуулсан анхны ерөнхийлөгч байгаа хүн тий тэгээд одоо анхны үндсэн хуулиа тэр баталгаад батлаад тэмцэр нэмэлт орчууд төдлийг хийжсэн зүйл бараг 200 гаруй удаа гэлүү дээ энэ хоорондоо нэмэлт өөрчлөлт хийсэн байдаг юм байлээ. Гэхдээ нөгөө үндсэн суур нөгөө хүмүүнлэг иргэний арчилсан гэдэг одоо манай тэрийг бол авч суурэ бол өрөөс аваа хөдөлгөөгүй хөндөөч яг тэр юм аа бол ингээд барьж улам төгөлдөржүүлж явсараад өнөөдрийн одоо энэ хүчрэхэг гүрэнг бүтээсэн. За ингээ ярихаар одоо нэг хууль дааны онд итгэдэг зарим нэг бурангуй үзэлтэй хүмүүс янз бүрээр дайрнаа. Наастаа Америкийн жишээ бол яах яалт чарахгүй эдийн засгийн хувьд нийгмийн хувьд одоо тий мэдээж тийм суул талууд бол байгаа байгаа. Тэгээ засаал явах хэрэгтэй. А гэхдээ хүний эрх хөвчлөө баялаг бүтээх, баялагийг дэмжих тийм үү хамгаалах энэ чиглэлд бол үнэхээр одоо тэгэл туг барайл явж штэ. Тэгэл Солонгос мөн одоо энэ чиглэлд өөрийн онцлогтой энэ арчлыг бас бүтээгээд хамгийн нэг сонирхолтой юм бүгд найрамд гарцсан солонгос ард улс гэж хойд солонгос хэлдэг тийм арчилсан гэдэг нэг үг байгаа тийм хизээч арчилсан тэнд байгаагүй гэдгийг одоо түүх тэгэхээр энэ зүгээр үгийг лоозом маягаар оруулаад тэгээд үндсэндээ бол тэнд авторитар тэгнэл үйлчилдэг шүү дээ хэмжээшгүй эрэхт нэг гэр бүлийн одоо 3 3 тхүү юм явж байна тийм химэрсэн гэж Хоёр бол Солонгос хоорондоо задраа дайн болох үед бол одоо хойд солонгосын ураалж гарч ирсэн. Тэгээд үүний дараа кимчин хэрэг түүний хүү залгамсан одоо кимчин үү гэдэг. Ким ингээргүүл 3 үе дараалаад ертөнцөөс дэлхийгээс нэг улсыг тасалсан тийм байж. Тийм. Тэгээд тэнд юу болж байгаа нь ойлгомжтой. Тэгэхээр бид нар бол одоо үнхээрийн хөгжил дэвшилрүүл юм л хэвээр. Монгол түүхэндээ өөрөө жишээ нь их Монгол улс байгуулагдсан түүхийг ч гэсэн аваад үзээд их хуралдаа гэж байхаас эхлээл эн чинь ардчлалыг тэр олон одоо торгоны замыг яагаад монголчууд бий болгосон тийм үү? Яагаад олон үндэстэн ястан шашинг хамгаалж зэрэгсэж оршихыг манай их Монгол улс хүлээн зөвшөөрчсэн. Чи ардчлалын суур зарчимд үйлчилжээс баг. Тэгэхээр манай Чингис хааны агаа их эзэн бог суу Чингис хаан бол ийм ардчилсан үзэлтэй хүн байсан гэж үзэж болохоор тэр үед л та нарт Jack Waterford-ийн манай өнөөгийн цагийг үндэслэн байгуулагч Чингис хаан гэдэг тэр номыг уншаарай гэж бүр хэлмээр. Бүр энэ дээр миний яриад байгаа бүр факттайгаар баримтлаад одоо манай хүмүүс бодвол нөгөө э, гол их үндэс нь бол Монгол эрдэмтэн шүү дээ Америкийн. Нууц товчог иш болгосон байдаг. Тэгээ нууц товчог зүгээр нэг уншсан биш тэндээс чинь ингээд э, бүр өнөөгийн цагийн үндэслэгч гэдэг те гайхамшигтай тодорхойлсон байгаа. Тэгэхээр э, тэндээс бас бид нар ингээд сургамжаа түүхэн сургамжаа бас харах хэрэгтэй шүү. Тэгээ яагаад дэлхийн Тэ 2000-ны шилдэг хүнээр тэр хүнийг бас зарлаа. 1000-ны шилдэг тий. Тэ 1000-ны тий. Хоёр дахь 1000-ны шилдэг хүнээр шүү дээ тий. Тийм. Ер нь бол яг 1000 жилд одоо нэг төрх суут хүн юм аа. Яг ингээд тодорхой. За үгүй тийм гэл ингээл янз бүрээр тайлбарлж ил байдаг тий. Тэгээд э, Гэтэ бид нар бол бидний зүрх сэтгэл хизээд л манай их эзэн бооч сууч Чингис хаан бол хизээд агуу ханаар л байна. Тэгэхээр э, бид нар бол энэ өв уламжлал а өв уламжлал гэхээр энэ консерватив үзэлтэй болж байгаа холбогддог юм шүү. Тэгээ би нэг хамгийн сүүлд энэ консерватив тайлбарж өгсөн мартсан байна. Консерватив гэдэг болохоор энэ дэлхийн даяарчлалыг буюу одоо нийтлэг соёлыг бол эсэргүүцдэг. Аа. Өөрөөр хэлбэл өөрийн онцлогийг одоо юм жоо хадгалж үлдсэн юм зожиг маягийн хаалттай гэх юм уу та тийм. Үнцэрхийг хуучныг баримтлагч буюу одоо хуучинсаг уламжлалыг дагагч зарчмын өөрчлөлт шинжилэлтийг таашаадгүй үзлэг консерватизм гэдэг. За тэгэхээр эндээс нэг авч болох нэг үзэл байгаа. Аа. Зарчим тэр нь энэ уламжлалаа хадгалах гэж тий. Тэгэхээр яг одоо нэг уламжлалгүй шинжилэл гэж байхгүй. Тэгэхээр одоо манай өөрийн Монгол маягийн онцлогтой арчлал гэдэг бол яг консерват консервативэс энэ хэрэгтэй одоо тий. Яг одоо би бол жишээ нэгэд хувь хүнийхээ хувьд юу гэж э, тодорхойлж хардв. Миний хувь бодол шүү. За даяарчлалын нөгөө талд нь ондоогшл гэж байна. Аа. Одоо ондоошил чинь өөрөө энэ консервативыг агуулдаг юм л. Ондоошил гэдэг нь юу гэхээр нөгөө өөрийн онцлогийг агуулсан соёл хэм маягийг бидрээс хадгалж явах хэрэгтэй гэсэн санаа байхгүй юу? Тий. Тий. Тэгэхээр яг энэ бол бас нэг байж болох. Гэхдээ дангаар бас хитэн гэж дангаарсна гэдэг бол утгагүй. Баярч лондоошрж ийн гэд бүр ингээд тасраад бүр тий юу яаж болохгүй. Тэгээ нөх хиз үнцэрхэг үзэл бас байна. Одоо үндэсний үзэл үнцэрхэг үзэл хоёр зүрт ялгаатай шүү Нөхдөө үнцэрхэг үзэл чи ер нь тэр нөгөө nationalism буюу жоохон фашизм руу орж байгаа шүү дээ. Нацизм ба. Тийм, нацизм. Тийм, нацизмаас зүйлдэ нөгөө фашист нам үүсэх фашизм гэдэг ийм нэг томьёо гарч гарч ирж байгаа шүү дээ. Тийм, тийм учраас нөгөө nationalism буюу хит үнцэрхэг үзэл бол их аюултай. Нөгөө хит одоо ондоошлыг өөртөө агуулах гад ялгарх гад тэгээд нөгөө ялгуурлан гадуурх үзлийг одоо өөгшүүлэн дэмжсэн гэдэг байхгүй тийм Өөрөөр хэлбэл оо Монгол гэдэг үндэстэн л одоо жишээ нь Германы онцлогтой фашизмын чинь сургамж үгүй өө аарийн үндэстэн буюу одоо тэг цэвэр цусны Герман гэж өөрсдөө хэлээд байгаа тийм. Энэ л байх хэвээр. Энэ л номер 1 үндэстэн. Өөр тэр еврей мөрөө одоо тэр бусад ястан үндэстэн байж болохгүй гэдэг ингээд аимшигтай хядлага явсан. Тийм үү. Одоо ингээд дэлхийн 2 дугаар дайны маш том сургам эргээд тэрнийхээ төлөөсөө Герман улс Одоо ер нь төлж Япон одоо ч гэсэн төлдөг бүр нөгөө юу байдаг шүү дээ. Мэнгүн хэлбэрээр бүр төлдөг. Хүмүүс мэдэхгүй байж магадгүй. Зарим улсын төсөвт ингээ татаас өгдөг. Жишээ. За тэгээд энэ мэдчлэн юм сонирхолтой фактууд бол бий. Эндээс бол одоо бас зүгээр хэлмээр байгаа зүйл нэгээр одоо манай шинэ үеийн залуучууд ингээд энэ мэдээллийг хүссэн суугаараа нээлттэй олж аваад олон талаараа аваад харьцуулаад өмнөх нөгөө яриан дээр хэлсэн нөгөө critical thinking буюу олон талын ургалч үзлийг харьцуулсан ийм сэтгэхүй хандлагыг бид нар аль болох өөрсдөө суух ёстой шүү. Тэгжээж нөгөө rational mind буюу рационал сэтгэхүй үндэс болж өгдөг. Ерөөсөө эрүүл сарын сэтгэлгээ гэж үгэлдэг. Олон талын энэ мэдээллийг харьцуулаад дүн шинжилгээ хийгээд түүнээс нь зөв гэдэг нь яг үр дүнгийн хувьд гарцаагүй батлагдаж нотлогдож байгаа зүйлийг л харж тэмчиг л одоо нөгөө рационал сэтгэхүй буюу Оюун санааны хувьд их юу эрүүл сарав сэтгэхүү гэдгийг хэлээд байна. Тэгэхээр ямар нэгэн эмоцод автах хит одоо нөгөө нэг талыг барьж туйлшрах тийм үү? Энэ бол ялангуяа туйлшруулах бүр биш. За юм байна да. Тэгээд одоо ерөөхдөө дуусгах гэж ер нь дууссан тий. Өнөөдөр бол яг маш том сэдв бас бариад авцсан учраас яалт ч хүн ингэдэг үнээр одоо өргөн гэхдээ эн чинь бас ингээд дуусахгүй байгаа шүү дээ юм доо цаашаа яриад байвал ингээд нэгээс нөгөө рүү задлаад яриад байвал яриад псаал ороо гэхдээ аль болох бас богино хугацаанд мэдээлэл ингээд зэгцтэй мэдлэг болох үз зэгцэл гэж битээр бас хичээлээ ингээд та нартай бас аль болох нөгөө мэдээж тэр болгон хүн бас уншиж судлаад цаг гаргахад бас хомс Тэмчээс бидээр бас өөрсдөө цагаа зориулаад өөрсдөө сонирхол бас байгаа учраас өөрсдөө олж мэдсэн, судалсан тийм. Тэр мэдээллийг зэгцтэй мэдлэг хэмжээнд зэгцлээд бас ингээд та нартай хүргэж байгаа шүү. Тэгээд авах гээх ухаанаар хандцгаан бизээ гэж. За тэгээд та бүхэн маань бит хоёрын ярьсан одоо тий бодол санаагаа өөрсдийнхөө уншиж судалсан зүйлээ хуваалцсан. Тэгээд цаг гаргаж хуваалцсан энэ дэр өөрсдийнхөө цааш нь бас нөгөө дэлгэрүү судлаарай. Тий. Тэр орон зайг нь бас битээр үлдээгээд байгаа шүү. Өөр ингэсэн political compass буюу юм лоожинтай болоо тий. Тэр л айгүй чухал шүү найзуудаа. Тэрнээс биш хамгийн сүүлд би нэрээ асууж чамаас. За одоо энэ бүхний хэрэгжсэн шүү. Миний найз одоо чамд ингээд яг чиний одоо төвшөө би бол түрүү хэлсэн би бол барууны либерал арчилсан үзэлтэй хүн гэдэг. Тэгтээ хэд туушарсан биш. Тийм тийм тийм. Аа тэгэхээр одоо төвшин баярын хувьд энэ бүхний эцэст өөрийн үзэл баримтлаа яг юу гэж тодорхойлж <laughs> байгаа бид сонирхолтой. Миний хувьд бол ерөөсөө л ер нь бол яг ихэнтэй адилхан либерал. Гэхдээ би юуг аюу хонцолдгоо гэхээр энэ нөгөө системик Би юусэн анханасаа л тэр жигсаалт хэлэхэд те бид нар өнөөдөр нэг юм нэр хүсэх биш юм а. Системээ өөрчилөө гэж хүсэх юм бол бидтрийн жигсаалт юм уу? Бидтрийн зориуд байгаа юм үн цэнд хүрэгнэ. А бидний амьдралд одоо өртөөж үрдүн маш зөвөр гарч ирнэ. А бид нар одоо эргээд нэг жаахан санах юм бол бид нар жидүүг зарал, жидүүчтэйг зарал гэдэг нэр бүр зурагтаа нь гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгээд дараа нь бид тэр улсуудаа эргээгээд сонгосон. Энэ байдал дахиад давтагдах үедээ тэр бид нар тэнд дахиад л нөгөө нэр сургамж авахгүй тий. Тий, сургамж авахгүйгээр бид нар дахиад нэр а дахиад зураг одоо тий хүсээлээ дахиад сонгуулиар нөгөө усудаа сонгох. Тэгэл нөгөө танигдсан царай уран цэцэн яриа нөгөө уйлгэлсэн поп популизмд автаа оо за за гэл ингээд одоо бид нар бас нэг юм өрөвч нинжин сэтгэлээ бас хаан гарахгүй гэдэг бас жоохон ботмоор байна шүү. Тэгэхээр бид нар одоо энэ ингэж их дааран дааран ингэж их залуучууд жагсаж ингэж цаг хугацаагаа зориулж байгаа бол одоо бид нар нэр юу гэхээс илүүтэй системийг өөрчлөх эрүүл нийгмийн тогтолцоор явмаар байна бид нар ингэж өөрчилмөр байна гэдэг гаргалгаатай бай. Дээрэс нь тэнд байгаа залуучууд мөрөөдөл хүслээ хилдэг биш бид нар юу үзэл баримтлаа, үзэл бодлоо хилдэг ийм л баймаар байна. Үзэл бодол тодорхой болчих юм бол бидний мөрөөдөл хүсэл илүү тодорхой болж ирнэ. Тэмчээс улс төрийн чиг баримжаатай болох ёстой. А нөгөө талдаа бас түрүүний төвшөөний хэлж байгаа яг санаа маш зөв. Одоо энэ яг тогтолцооны өөрчлөлтөн дээр тэгвэл хэн юу ярьж ин гэдгийг маш сайн анхааралтай ажиглаарай. Тэгээ та алийн дэмжчихүү гэдгийг улс төрийн үзэл баримталтай байж ойлгол шүү. Тэрнээс үүш ингээд оо энэ гоё яриад байгаа энэ зөв ч юм уу гэл те энэ зөв яриад байгаа ч юм уу гэдэг. Яг тэгэхээр ямар ч буруу ямиг зөв мэтээр ярьж ойлгож бол ตก байхгүй юу те өнцгөн тийм. Ялангуяа наадхаж улс төрчид бол бүр маш сайн ингээд бүр мэрэгжлийн улс төрчийн төвшөнд хэрэглээ сурцсан. Тийм учраас э, тэр нөхдүүдийн яг тэр хүн юу яриад байна. А тэгээ тэрний бодлоо ямар үйлдэл хийж ийг үйлдэл нь сараа. Гой ярьж байгаа эсрэг хийдэж шүү. Тэгэхээр одоо яг тогтолцооны өөрчлөлтөн дээр бол бид нар ихтэй засаглалын хэлбэр бий бол солих тухай ерөөсөө яриаггүй байгаа гэдэг би дахин дахин хэлмээр байгаа тийм. А энэ систем гэдэг чинь ерөөсөө тэр эрүүл системээ бий болгоё. Зөв тогтолцоор уурай тийм ээ. Тэгэхээр тэр зөв тогтолцоогоо бий болгохын тулд бид нар мэдээж өөрсдөөсөө бас нэг эхлэх ёстой зүйл нөхөр ядчил энэ сонгуулаа одоо зөв өгөх хэрэгтэй. А зөв өхийн тулд энэ сонгуулийн тухай хуулийг өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ жижиг хуваагаад байгаа ингэж балиар э, заваа энэ 76 мажоритаар энэ системээ бол өөрчлөх хэрэгтэй байна. Энэ саяны энэ бүх энэ улс төрийн изм энэ бүх зүйлүүдээс ингээ эргээд дүн шинжилгээ хийгээ харах юм бол энэ манад төрөөсө тохирохгүй байгаа даа. Жижигсэн жижиглээд тэгээ ингээ 76 тойрогч шиг болгоод Монгол улс нэг л том тойрог байх хэрэгтэй шүү дээ. Хаанаас ч ирсэн тий жижиглэх тусмаа хувааж идэх те Твиндээ Далдуур өгөх дагах тийм. Тэр болцоог нээгээд байна. Бид нар харлаа штэ одоо тийм. Тэгээ одоо чинь та нарыг хаалта манай э, юу гэдгийг институцийн хувьд хувьд ингээд э, юу гэдгийг ерхий сайд нь хинтээгээс ч юм уу ерхийлэг чинь хинтээ аймгаас ч юм уу тийм. Хурлаас ингээд хинтээгээс ийм хүчтэй э, хүмүүс тэнд байгаад ахар чинь яах юм. Та нар төсөө задлаа харлаа. Хаашаа төсөө хамгийн их яваад. Тэгэл хин илүү тэнд нөлөөтэй байгаа нь өөрийнхөө гарсан тойргоо илүү усалдаг Ийм л юм руу явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол улс нэг том тойрог байх хэрэгтэй гэдэг үнэн шүү дээ. Гэхдээ тэр холимог систем буюу одоо тэр пропорционал энэ хувь тэнцвүүлсэн энэ байдлаар одоо тэр нам болон нэр дэвшигч хоёрыг хоёул ингэ сонгодог гэдэг чинь зөв. Ягаад зөв гэхээр ихтгэл өмчлөгийн хувьд тайл намыг сонгох юм. Баруун төв юм уу, зүүн төв юм уу? А нэр дэвшигч нь аль нь таалагддаг юм? Баруун төв. Тэр зүүнний одоо социал демократ нам дотор ч гэсэн баруун төвийн үзэлтэй хүн байгаа шүү дээ. Тэ байдаг байдаг байхгүй. Тэр хүмүүсийг ч гэсэн одоо та нараа ингээд харах хэрэгтэй байхгүй. Тэр тэр чигтээ ингээд зүүн зөвхөн ингээд нөгөө юу гараа өргөө дугаа явж идэг гэсэн хүмүүс бас биш шүү дээ тэр чинь тийм. Тэгэхээр тэр утга нь одоо энэ баруун төвийн нам дотор чинь ч гэсэн зүүнийн үзэлтэй хүмүүс зохиж явдаг байхгүй юу? Тэгэхээр <laughs> тэр ялгаж салгаж харж ингэж тийм ээ. Тэгээ бид нар энэ талынхан боловсрлыг дээшлүүлчих юм бол яг бид нар эдрийг ялгаж харж чаддаг болох юм аа найзуудаа. Таних гад шээ таньдаг болох гоо. Тэр багны цаана хэн байгаа бэ? Тий, тийм үү. За тэгээ энийхэн төгсгөл би ганцхан үг хэлээд дуусгахыг жодж дээ тий. А ямар ард хүм бай? Яг тийм л төр засаг байна аа. Тэгэхээр энийг айгүй сайн бодоорой. Тэгэхээр бид боловсралтай ард түмэн бид нар өөрсдөө энэ дээр мэдлэгтэй олчих юм бол бидний төр засаг биднийг өдөрж байгаа улсууд яг л тийм л болно гэсэн үг шүү. За ингээл дуусах гэх үү. За за баяртай баяртай.